hello friends this work is very important for you friends you have any plan in this but this work is very important now i will start this video hello friends welcome to magic money for you friends आज की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके लिए सबसे पहले हम अपने रजिस्ट्रेशन जी मेल आई डालना पड़ेगा देखिए मैं ऑलरेडी मैं यहाँ को ओपन कर रखा हूँ देखिए करने के बाद से कुछ हमको ऐसा ऑप्शन होगा देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है टोटल रुपीज़ का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे जीरो रुपया है यहाँ हमारा एक ही रुपया चार्ज नहीं कटा है क्योंकि हमको टोटल दिखा रहा है टोटल रुपीज जीरो है क्योंकि जो इसमें सीट किया वो एक भी रुपया चार्जेबल नहीं है ऑर्डर कोड है ऑर्डर कोड से दिया है इसे ऑर्डर कोड को आप संभाल के रखें क्योंकि ये आपको ये मैसेज कभी डिलीट हो जा रही है तो आप दोबारा ले सकते हैं और फुल नेम अपने फुल नेम देखिए मेरा नेम दिया है सुधीर गुप्ता और मेरे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और डैशबोर्ड एरिया में कुछ लिखा हुआ है your dashboard member login ID password will be successfully और लिखा है now you click the link and देखिए मैं यहाँ पर लिखा है क्लिक करने के लिए तो मैं इसको कॉपी करूँगा कॉपी करने के बाद से मैं फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद से मैं अपने यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसके बाद से सर्च करने के बाद से देखिए मेरे पास कुछ ऐसे ओपन आएगा तो फिर से मैं अपने मेन्यू बटन पर क्लिक कर कर मैं डेस्कटॉप सेट कर दूंगा डेस्कटॉप सेट करने के बाद से देखिए मुझे मांगेगा रेफर आईडी रेफर आईडी मांगने के बाद से मैं अपने रेफर आईडी का क्या है इसके लिए जानने के लिए मुझे फिर से अपने रजिस्ट्रेशन जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ईमेल आई डी पर देखिए लास्ट में दिया refer I D five seven four six है मेरे रेफर आई डी मैं इसको कॉपी कर लूँगा फिर मैं ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और फिर मांग रहा है मैं ईमेल वेरीफाई करने के लिए मैं अपने रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी में डालूंगा देखिए यहाँ पे Sudhir Gupta nineteen fifty five fifty five से देखिए इसको निकालना होगा फिर से देखिए मैं यहाँ पर पेश कर दूंगा अपना जी मेल आई डी और फिर से मैं यहाँ पर वेरीफाई पर ईमेल पर मैं क्लिक कर दूंगा देखिए यहाँ पर लिख रहा है thank you verification code review sended Sudhir Gupta nineteen ninety nine fifty five at Gmail dot com check your mail box and paste the paste paste the code and below complete verification so code देखिए मेरा ऊपर से आ चुका है यहाँ पर आपको मैं देखा दूँ देखिए आ गया है देखिए फ्रेंड आप देख रहे हैं मैसेज में money for you message will be sended you because you enter your inter your email on a verification. If you want to, you please ignore this message. Please copy the this code and paste it to the your from complete this message. Verification process. देखिए आप लिखा है योर वेरिफिकेशन कोड यहाँ को मैं कॉपी कर लूँगा कॉपी करने के बाद से फिर से मैं यहाँ पर आने के बाद से यहाँ पेस्ट कर दूंगा करने के बाद से हम बगल में देना है कन्फर्म योर कोड अब हमें क्लिक कर देन अपना देखिए उसको ऐसा हो जाएगा email a has been successfully survive फिर मैं इसको सबमिट पर क्लिक कर हाँ देखिए फिर ये ओपन हो गई देखिए ओपन होने के बाद से कुछ ऐसा आपको इंटरफेस ओपन होगा इंटरफेस ओपन होगा देन आप लोगों को कोई भी प्लान लिया हो या ऐड हो या इसमें सेंडिंग या एड हो या यानी अदर प्लान इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जाना होगा क्रोम ब्राउजर नीचे दिया है यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद से कुछ आपको ऐसे ओपन हो जाएगा जो क्लिक इंडिया का वो साइड है सबसे पहले आपको लॉगिन पर जाना है लॉगिन पर जाने के बाद सबसे पहले आपको साइनअप पर एक जाना होगा साइनअप पर जाने के बाद से आपने नेम डालना होगा मेरा नाम है सुजीत गुप्ता मैंने अपना सुजीत गुप्ता डाल दिया और मेरा ईमेल आईडी तो मेरा ईमेल आईडी आई को सबको मालूम है Sujit Gupta fifty five ninety nine at Gmail dot आप हम अपने मोबाइल नंबर डालेंगे फिर मैं साइन अप पर क्लिक करूंगा साइन अप पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास ओ आएगा मेरे मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर देखिए यहाँ पर मेरा ओ आ गया और इसके बाद मैं लॉग इन करूँगा लॉग लॉगिन करने के बाद फिर फिर हमको होम पर जाना होगा मैं ऑलरेडी इस पर वर्क कर चुका हूँ जाने के बाद से सबसे पहले आप होम पर क्लिक करने के बाद से आपको खुद ऐसे ऑप्शन आएंगे सबसे पहले मिलेंगे तो एक यहाँ पर सेल का ऑप्शन दे रहा है सेल पर आपको क्लिक करना है सेल पर क्लिक करने के बाद से आप अपनी कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लें तमिलनाडु देखिए मैं तमिलनाडु में पेस्ट करना चाहता हूँ देखेंगे तमिलनाडु में मैं यहाँ किया आपका डिग्री मेरा क्या है जॉब सेलेक्ट करना है आपको और इसमें आपको home basis internet job select करना है या एड पोस्ट जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं या इसमें सेटिंग जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं या इंटरनेट जॉब भी कर सकते हैं इसलिए हमको समझ लिए होम बेसिस जॉब में कर रहे हैं हम लिख रहा होम पेज इंटरनेट ब्राउज इस पर क्लिक करूँगा तभी वैसे या पूरा मंथली सैलरी आपको फाइव थाउजेंड या टेन थाउजेंड डाल देना है देखिए फाइव थाउजेंड अब डिटेल मांग रहा है मैं डिटेल कहाँ से लाऊँ सबसे पहले फिर से हम अपने ओल्ड पेज में चल जाएंगे देखिए यहाँ पर जाने के बाद से हमको बहुत ऐसे ऑप्शन मिलेगा जैसा तो आपको यहाँ पर लिख रहा डिटेल यहाँ पर डिटेल लिखा ऑनलाइन होम बैलेंस दुनिया work from every daily salary मैं इसको कॉपी करूँगा कॉपी करने वाले फिर से मैं अपना न्यू वाला सेलेक्ट करूँगा और मैं अपनी डिटेल पर पेस्ट करूँगा पेस्ट करने के लिए फिर से हम डिस्क्रिप्शन पा देंगे डिस्क्रिप्शन के लिए फिर से हम अपना फिर ओल्ड पेज बना होगा मेरा ओल्ड पेज क्या था यहाँ पर आप लिखिए होम बेसिन आगे यहाँ पर हम उधर डिस्क्रिप्शन हमको कॉपी करना होगा देखिए ये भी कॉपी हो गया देन हम लोग फिर हमको न्यू पेज बनाना होगा सॉरी नीचे मैंने पेस्ट कर दिया और हम क्लिक करें कंटेक्ट नंबर अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे जैसे सकते हम भी डाल सकते हैं जैसे अपने मोबाइल में अपना नंबर डाल दूँगा और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद से थ्री सेकेंड के अंदर अपना एड हमारा रिव्यू में चला जाएगा देखिए और फिर से अपने माई एड पर क्लिक करेंगे देखिए मेरे लिख रहा है मेरा ऐड देखिए सक्सेसफुल का है लेकिन मेरा ऐड अंडर व्यू में अभी चेक करिए वो ऐड कुछ देर बाद मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगी इस प्रकार आप फिर से ऊपर आ जाए पाने के बाद फिर अपने सेल पर क्लिक करें फिर अपने लोकेशन कोई आप दूसरा लोकेशन सेलेक्ट करें जैसे पटना